What's up guys, selamat datang kembali di channel gua 2 Oke, okay, pada kesempatan kali ini gua akan membahas tentang aplikasi penghasil Ethereum ya Dan dimana aplikasi ini sudah terbukti membayar ya guys Aplikasi Ethereum Spinner ini adalah aplikasi yang hampir sama ya seperti Free Bitcoin Spinner yang ini kalian harus ini dan di sini juga kalian harus menyediakan Coinbase ya yang ini Coinbase dan harus siapkan Coinbase dan juga yang terpenting itu adalah VPN ya jika kalian berada di luar Amerika kalian harus menggunakan VPN oke gue langsung aja ya masuk ke aplikasinya Bagi kalian yang ingin mendaftar atau ingin bermain di aplikasi ini, silahkan klik link yang udah gue sediakan di deskripsi di bawah. Oke, dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel gue. Dan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah subscribe ya. Mohon ya agak lama loadingnya, karena di sini gue menggunakan VPN ya. Oke, inilah tampilannya dari Free Ethereum Spinner ini ya hampir sama ya namun beda di mungkin di tampilannya ya bedanya dan untuk cara bermainnya itu sangat mudah sekali di sini ada dua pilihan yang ada spin dan powernya ya kalian bisa menaikkan power atau menurunkan powernya oke di sini gua kasih tunjuk ini adalah power di sini kalian mendapatkan 50.000 power dan di situ kalian bisa lihat balance gua tuh 8.000 ya Ethereum atau GWI ya dan di sini kalian bisa menaikkan powernya ya seperti ini ya dan di sini angkanya menjadi 11.000 k ya dan di sini kita akan turunkan ke 3000 power dan untuk cara bermainnya tinggal tekan spin seperti ini ya dan di sini gue mendapatkan 170 GWI ya dan akan muncul iklan seperti ini kalian close saja dan di sini balance gue bertambah ya dan has power itu berkurang oke okay, gue akan bermain saja dulu ya gue akan bermain dulu nanti di akhir video itu akan ada bukti dari penarikan di aplikasi free Ethereum spinner ini oke okay? dan di sini gua mendapatkan 300 ya dan kita akan spin lagi ya untuk bermainnya ini. Ya. Dan di sini itu jumlah hadiahnya itu besar besar sekali ya. Sampai yang tertinggi itu adalah 7000 ya kalian bisa lihat ya di sini gua mendapatkan 100 ya dan akan muncul kalian Ya dan gue kasih tahu kepada kalian jika kalian berminat bermain di Casio ini ini sangat penyajikan ya karena grand prize-nya itu sangat tinggi sekali. Kalian bisa mendownloadnya itu menggunakan VPN ya agar kalian bisa bermain tepat waktu. Oke di sini gue sepin lagi ya. Ini Oke, gue spin lagi. Mohon maaf ya, mungkin agak ribut karena gue sedang berada di dekat jalan ya rekodnya ini. Oke, okay, udah. Di sini gue merupakan 1000 GBI ya Ethereum. Nah, bisa lihat aja. Ada iklan plus cara mainnya seperti itu saja sangat simpel sekali. Jika kalian baru minat, silahkan klik link yang sudah gue sediakan di deskripsi di bawah ya. Dan jangan lupa kalian harus menyiapkan VPN. n Shooting Oke, di sini gue akan menunjukkan untuk cara penarikannya. Kalian tinggal klaim aja seperti ini ya. Di sini kan tertulis 16.370 GWI ya. Dan di sini kalian bisa menarik itu selama tiga hari sekali ya. Dan misalnya kalian tekan aja ini ya. Itu klaim sukses ya. Dan di situ ya terhalang iklan ya. Balance juga itu sudah menjadi nol ya. Sebentar kita tunggu aja. Nah, yang ini ya. Balance juga sudah kosong ya dan kita akan menunggu konfirmasi emailnya yang masuk dan ini adalah link referral gua jika kalian berminat ingin bermain atau mendaftar di website ini silahkan klik aja linknya ya kalian juga bisa berbagi link referral melalui email Facebook ya, dan sebagainya ini jika kalian mengirim via email seperti ini ya untuk caranya kalian klik aja di sini kira kalian kirim ke teman-teman kalian atau saudara kalian dan di sini ya sudah ada pemberitahuan bahwa ini ya kalian bisa lihat ada notifikasi atau pemberitahuan email masuk tadi dan ini gue langsung buka ya kalian bisa lihat markov channel ini adalah pemilik dari aplikasi free bitcoin spinner free ethereum spinner ya Dan di sini kalian bisa lihat ya di sini gua mendapatkan 1637 ya jadi kan 16.000 karena kosong yang di belakang itu enggak dihitung ya kayaknya ya dan bagi kalian yang ingin bermain di website ini silahkan klik link yang udah gue sediakan di, di deskripsi di bawah dan jangan lupa subscribe subscribe terus channel gua agar mencapai 50.000 subscriber ya. Terima kasih banyak.